یس جی، السلام علیکم کیا آیا نوڑی لال دربار سے اصل تک بلانگ کرا نوہی لال دربار بھی نال ہے نونی لال دربار منی منا ہے دربار اتنا کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی چیز بندہ چیز پوری کی منت پوری تو یہ بھائی ہیں اصل تو دربار تو ہوں سارے نال چلو تو بھائی تعارف دری کروا بھائی

ویڈیو میری خیال کیتا کر جی بھائی جان ساری ہنسی مزاق آتی ہے ٹینشن نہیں بلاگ کرا دربار کرے ساری ویڈیو پوری واچ کرائے ٹھیک ہے سارے چینل دا نام ہے کی فنی ویڈیو 348 ٹھیک ہے نا سرچ کرا بھی آؤ کو چل دے ہیں مل تھوڑی آپ کرے سو گراہی آپ کے ذریعے ایک دجے نا کس کسر کریں پہلے وہ تک لکھے کہ کیا کرا رہے آؤ یہ لال دربار اتنا بھائی کافی آئے ویڈیو شیڈیو بڑے ٹرین پٹڑی ہے پہلی فراچی ویسے آنے والی ایک وجہ والی سامنے دربار ہے دربار بھی کیمرامین چ کبوتر پہ کافی ماحول اچھا ہوں باقی باقی دیکھو سکی میں دربار بہت اچھی ہے بھائی ہیں ویڈیو شیڈیو بنانا مطلب اچھا کوئی ویڈیو شوٹ کر کیونکہ بلو کرنا تو ہوئی بھائی اور ذریعے کس کسر کرے سی مزاق کرے آگے دے تو یہ ماحول دکھائی دے